Wir haben jetzt einen nächsten Redner hier, der uns aus äh, nächster Quelle erzählen kann, was es zu dem anderen Thema, Thema außer Atom und Fracking noch gibt, nämlich die Kohle. Was es mit der Aufsicht hat, wo die herkommt und wie die produziert wird und was das für Folgen hat für die Menschen, zum Beispiel in Kolumbien. Da kommt Alejandro Rodriguez her. Bitteschön. Dankeschön. Ich will erstmal sagen, vielen Dank äh, für diese Einladung. Ich komme hier als einziger Vertreter der kolumbianischen Bevölkerung. Aber ich kann nur sagen, ich bin sehr dankbar und sehr beeindruckt von dieser Demonstration. Und das, das gibt uns Hoffnung. Auch in Kolumbien. Das aktuelle entwicklungswirtschaftliche Modell, das Neoliberalismus heißt. Neoliberalismus basiert sich auf unendliche Ressourcen. Das gibt's nicht. Und günstige Arbeitskräfte. Das gibt's auch nicht. Deswegen sollen die Wirtschaftszahlen immer steigen. Und wie sollen diese Wirtschaftszahlen immer steigen? Dass wir Menschen auch Konsum aufsteigen. Dieser Konsum muss aufsteigen. Wie? Die Frage ist, wann ist es genug? Ist es nie genug? In den Universitäten wird das Wort Nachhaltigkeit benutzt, nur im Kontext Wirtschaft. Dieses irre Modell des unendlichen Wachstums und Konsums muss gestoppt werden. Aber nein, die neoliberale Wissenschaftler ja, haben, wir haben eine alte Wirtschaftsorganisation der Welt. Und diese alte Organisation kann diese kann dieses Tempo nicht mehr mithalten. Und die Wissenschaftler haben jetzt eine neue Waffe entwirft. Das heißt Freihandelsabkommen für alle. Ein Freihandelsabkommen, der jetzt zwischen EU und USA heimlich verhandelt wird. Die EU hat bereits ein Freihandelsabkommen mit Kolumbien unterschrieben und ist letztes Jahr in Kraft getreten. Dieses Abkommen bedeutet für die Kolumbianer den Verlust unserer Souveränität und macht uns total abhängig von was jetzt kommt, die Steinkohleexporte. Wir wollen in Kolumbien das nicht. Wir wollen nicht abhängig von Extraktivismus. Wir wollen eine andere Alternative. Wir wollen unsere Essen nicht von Steinkohle kaufen. Dadurch verlieren wir also mit diesem Abkommen unser Recht auf Ernährungssicherheit und die Grundlagen für eine nachhaltige alternative Entwicklung. Ihr kennt sicherlich Simon Bolivar. 200 Jahre ist es her, als wir die Unabhängigkeitserklärung gemacht haben von den Spaniern. Wir kehren zurück zu diesen kolonialen Zeiten. eine Politik von der SPD, SPD und CDU-Koalition begünstigt mit ausreichender Subventionierung die größten multinationalen und besonders die Energiekonzerne wie RWE, E.ON und so weiter. Diese Politik bedeutet für uns Kolumbianer mehr Kohleexporte, und bereits 2013 haben wir Kolumbianer 80 Millionen Tonnen Steinkohle im Ausland geschickt. 70 davon sind hier in Deutschland gelandet. Die Kohlekraftwerke in Deutschland und ihr Ausbau bedeutet in Kolumbien also mehr Armut und Hunger. Bedeutet die Verschärfung von Menschenrechtsverletzungen, Umwelträumezerstörung und Verschmutzung, miserable Arbeitsverhältnisse für die Leute, die diesen Minen arbeiten und viel Gewalt. Vor allem haben es die indigenische Bevölkerung und die Campesinos, die Kleinbauer in Kolumbien, die in der Nähe von diesen Tagebauminen sehr schwer. Nicht nur durch gewalttätigen Paramilitares, sondern auch durch die Polizei werden wir aus ihren Lebensräumen vertrieben für den Ausbau dieser Minen. Die Mitarbeiter von diesen riesigen Minen kriegen fast 100 und keine angemessenen Arbeitsverhältnisse, keine Rechte auf eine passende Gesundheitsvorsorge und werden sehr oft von schrecklichen Arbeitskrankheiten und Unfällen sterben. Die schönsten Strände Kolumbiens, die Buchten, weltbekannt in der ganzen Welt, sind jetzt heutzutage wie Aschenbecher, dank dieser Steinkohleminen. Aber jetzt kommt die Hoffnung. Wir in Kolumbien demonstrieren genauso wie euch. Deswegen sind viele soziale und politische Organisationen die Zivilbewegung, die Kohlearbeiter, die Indigenen und die Campesinos in Kolumbien stehen in ständigem Widerstand gegen diese irre Politik, gegen diese irre wirtschaftliche Modell der kolumbianischen und der deutschen Regierung, die nur zur Begünstigung der multinationalen Konzerne wie Drummond, Glencore oder Goldman Sachs herrscht. Wir sind die einzige Hoffnung, die uns bleibt. Die internationale Solidarität und die Globalisierung des Widerstands. Die Energiewende wird nur stattfinden, wenn die kolumbianische und die deutsche Bevölkerung zusammen demonstrieren. Dankeschön. Alejandro Rodriguez aus Kolumbien. Uh, ah. Solidarität hoch, die internationale Solidarität hoch, die internationale Solidarität hoch, die internationale Solidarität hoch, die internationale internacional.